这可以啊。 Ertalab oqlik turib, ko'chani supurib, choy tayyorlab, ularni tozalab, hammani uyg'otib, yorug'liga salom berib. Qiyin <laughs> ekan ulgurish. Lekin mazza. Lekin mazza. Shunaqa gaplar. your